Hotel. Äh, schaut ziemlich verrückt aus, ist eine mega Kulisse und da äh, ist ein fetter Lake. Und ja, das Ganze schaut aus wie ein riesiges Anwesen auf jeden Fall. Also ich gehindert werden vom Blizzard. Okay, Bruder, ich glaube, wir sind safe. Es schaut aber ah! es schaut überhaupt nicht schlimmer aus. Ja, aber eben, der war schon heavy. So, wir sind jetzt in der Private Sauna. Ich mache mal ein bisschen live, weil hier ist keine Electricity. direkt am das See. Ist dass da der, ist die Hütte anfängt zu burnen. Soll man dann so? Oh. Filmt man da lang? Huh? Man sieht gar nichts, Bro. Ja, egal. Aber es gab einfach einen Blitz so 10 Meter von uns entfernt eingeschlagen. Was? 10 Meter? Das war der Tisch. Das sind 2 Meter. 2 Meter. Da hat es kurz gebrannt. Warum sind wir on fire? <laughs> Alter. Ja, jetzt renne mal heim. Ich hoffe, ihr dahin nicht. Brother! <laughs> Honestly, I haven't seen this kind of alligator for like uh, 10, 12 years. Yeah. <laughs> Jetzt macht er Tisches von den anderen Gästen ich habe ja jetzt gesagt, dass wir abspülen und dafür <laughs> äh, erstmal halt gratis in der Pizzeria machen. Okay, hat sie gesagt ja? Nein, nein, sie hat gesagt. Ich habe gesagt, wir spülen so. ab und sie hat gesagt, das ist so nett, dafür dürfen wir halt gratis bei ihr in der Pizzeria essen. Nice. Aber wir sind von der Ulrike The Killer, die da hier arbeitet, eingeladen worden, zu ihr in die Pizzeria zu kommen und äh, die haben eigentlich zu, glaube ich. Aber sie gucken jetzt für uns was und ich glaube, die haben Bock, dass wir so ein bisschen was filmen, weil es ist ein bisschen was Besonderes. Da gibt es weit und breit gar nichts zum Essen und so alle Dörfer im Umkreis von 100 Kilometern äh, ordern da eigentlich. Und schauen wir mal. Pizzeria und wir schauen jetzt einfach mal rein zur Ulrike great. Hallo? Hello. Das ist einmal nicht wir sind ein bisschen verwirrt, weil wir sind da jetzt eingeladen in die Pizzeria. Und der hat uns gar irgendwie nicht einmal so wirklich begrüßt. wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Ob wir jetzt da so stehen bleiben oder reingehen sollen. I don't know. Vielleicht töten sie uns. Oh, echte Männer denken. Unser Local, Local Green ist. Vielleicht kann das mir meine Augen aufmachen. Fanta. This, is, this one is better than Fanta. Yeah? Yeah, uh, it's better. Because uh, real man drink Dude, chicken. cheers. <laughs> Are you watching a tutorial how to fry chicken? No, no, no. <laughs> Mika disst halt wieder mal alle, wo wir eingeladen sind. besser als Mackie auf jeden Yeah, crispy chicken, salsa bread. Und another zingo. no, I'm not joking and he cannot smile and laughing because if he laughing, his uh, legs going down. So he fell down. Oh really? Well, Well that's not funny actually. <laughs> <laughs> soll ich mal kitzeln? Delicious. richtig gut, richtig gut. Nice. Koriander? hasse Koriander. Aber ah, wir gucken, read Mexico. Die Aufgabe sind im Ohr. Single? Lass mir gerade noch so ein Single rausholen. Single? si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione siamo allergici alle strisce di restare in fila. So, that is no question about this, my guys. No. No, because that is the best pizzeria and the customers say that we are the best one in the whole area. And when we all the phone, we always say it's the Svanskog's only pizzeria and uh, it's Sweden's only pizzeria <laughs> also, because we have so fucking much too. Yes. How many pizzas did you deliver yesterday? Uh, 164, then I also bake afterward like uh, 50, 60 more, so around 220 pizza. Hello. That's not bad. <laughs> Alone, yeah. Alone, <laughs> yeah. But you are young and you are 20, no, 21. Yeah. And they don't trust you and they don't believe that you can make pizza. No. Because Swedish cannot make pizza. Nope. No. But we are silly, so we buy a pizzeria to make a proof. And of course, you can make pizza. Yeah, it looks like that, so. Yeah, it's, yeah. it's approved from our side, I think. Oh yeah, definitely. I, I not <laughs> yes. <laughs> but then I go like this, and I should go very fast. was it fast yes. I love speed. See you in heaven. <laughs> Rest in peace. Well, I hope they come back. <sighs> Mom told me. <sighs> So, wir verlassen jetzt äh, Hotel Swaneholm. Es war richtig geil. Wir wollten eigentlich gerade zahlen. <laughs> Und dann hat uns die Hotelmanagerin bzw. die Besitzerin von, dem, äh, von der Pizzeria äh, gesagt, dass wir auf alles eingeladen sind. Wir müssen nichts zahlen, weil der Mika einfach einen Patronenschatz gemacht hat. Und generell haben wir einfach eine richtig coole Zeit gehabt. Äh, wir haben mit denen Pizza gebacken, die haben uns zum Essen eingeladen. Und ja, war richtig schön, ist ein richtig schöner Ort sehr zu empfehlen, wenn man mit halbtoten Pensionisten abhängen will. Und äh, äh, ja, wunderschön. Äh, jetzt geht's auf nach Dänemark, oder? Ja. Ja, Dänemark. Let's go! Terminal B. Just know like they were searching for me. These people unlock my heart without turning the key. My only goal is you go further than me.